अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ राजिया फ्रॉम तोसील education management we are authorised to recruit students to other countries like uh, you can go anywhere like uh, malaysia canada australia turkey italy anywhere you can easily go for higher education so there are many courses to study like uh, you can do easily nursing architecture fashion designing law engineering mbbs healthcare management uh, pilot finance each and everything you can easily take admission so there are many benefits to go abroad the आपकी पर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं ठीक है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं इससे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं आपको क्वालिफाइड प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिलेगा तो बाहर पढ़ने जाने के लिए अगर हम बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये होता है मेन कि ग्लोबल एक्सपोजर होता है हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलने का मौका मिलता है जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल से मिलते हैं हमें चेंजेस आती है हम कुछ न्यूज़ सीखते हैं लाइक like हम डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीखते हैं डिफरेंट कल्चर्स भी सीखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ये कि अभी एडमिशन्स ओपन हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं आप इजीली एडमिशन्स ले सकते हैं तो इसके लिए तमाम सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपका एडमिशन हम करवाएंगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हम करवाएंगे एकोमोडेशन का बंदोबस्त हम करेंगे तो आपको परेशान नहीं होना है आप इंटरेस्टेड हैं आप जाना चाहते हैं आपका शौक़ है आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आप हमसे रबता करें ठीक है आपको जस्ट ये करना है कि आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम मैंशन करें करेंगे जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उस कंट्री का नेम मेंशन करेंगे जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स का नेम मेंशन करेंगे ठीक है और यह है कि आप सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कंसल्टेंसी आप हमारे ऑफिस विज़िट करें आ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंसल्टेंसी है और यह है कि लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें टिकटॉक पे फॉलो करें फेसबुक पे फॉलो करें काइंडली मुझे हर जगह फॉलो करें हैं तो इन हम दोबारा फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़ टेक केयर